Sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo. Que todo eso es tuyo. Sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo. Agárralo, Mami, so, so, sóbalo. So, so, sóbalo. Mami, so, so, sóbalo. Sóbalo, sóbalo. Mami, so, so, sóbalo. So, so, sóbalo. Mami, so, so, sóbalo. caca. Parece un pepino. No usa peluca. Y siempre viste que todo eso es tuyo. A lo callado es mejor sin murmullo. No quiero sonar como un tuyo. Tú sabes que cuando lo toca yo fluyo. Te traje a bobote si eres señorita. Sóbalo, sóbalo y voy que vomita. Cara de ángel, pero eres diablita. Yo te conocí jangueando en la tablita. Te puso en la cita, no el jaragua. Tú sales moja, así que trae tu paraguas. Llegamos en Uber y nos vamos en guagua. Pa' que entre calor como perra chihuahua. Tú quieres agua, coge mi manguera. Dile a tu mamá que hoy tu amanece afuera. Tengo la moña, pide lo que quiera y mueve ese culo como brazo mami, so, so, sóbalo, so, so, sóbalo. Mami, so, so, sóbalo, sóbalo, sóbalo. Mami, so, so, sóbalo, so, so, sóbalo. lámbelo como un bolón. Es lo que yo pateo el blon. Que esta noche se vale estoy, yo estoy fundido del melón. Dale pa' acá, que te voy a dar de vaca. En cuatro patas matando la mata. Con la boca esa gata me la saca. Esa chapota se te ven bella. Deja tu celo y mamamelo. Como un caramelo. Ahorita parita vamos a aprender sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo. Que eso es tuyo. Sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, sóbalo, Mami, so, so, sóbalo. So, so, sóbalo. Mami, so, sóbalo. Sóbalo, sóbalo. Mixi Flow, como tú quieras. G4, el que produce.